diaris fluids tranquils de resum hem marcat molt l'atur, vull dir, s'ha anat repetint moltíssim el tema de l'atur. L'hem lligat amb les... Sí. hem lligat amb la solitud, val? i també ha sortit la pobresa, que en certa manera l'atur i la pobresa quedava una mica diversificat. L'individualisme, que quedava en quart lloc, també l'hem lligat amb el fet de la solitud. A vegades l'individualisme pot comportar un, un increment de la solitud. Això a nivell general dels tres principals problemes que hem trobat dins de Manresa. En els actius, en el sol, um, ha quedat molt remarcat que a Manresa tenim uns bons serveis, vull dir això, eh, és el que s'ha repetit més, i també d'una manera bastant similar s'han ajuntat el que és l'associacionisme, remarcant a vegades que falta un coneixement d'aquest associacionisme que és actiu i que falta eh, fer-lo conèixer, i els espais verds que encara que no sembli també tenim molt a prop, tot i ser una ciutat. Això sí, com els principals. La seguretat també ha sortit i és un tema que hem remarcat i la setmana prèvia també hem remarcat com aquests temes que quan et falta notes que és més necessari que mai com les coses que ens han fet sentir bé, doncs una mica remarcant també moltes de les coses que s'han anat dient, el tema de amics, família, xarxa social, el fet que coneguis la gent del teu voltant, que coneguis el teu veïnatge, que et sentis recolzat. Hem parlat de la videta que pot donar a caminar, en l'aspecte que pots fer caminades i començar a trobar, ja sigui vida en comerç de proximitat, ja sigui activitats socials, activitats culturals que s'estiguin fent al teu voltant, amb, un, amb una facilitat d'accés, o sigui que no sigui una dificultat econòmica sobrefegida, val? i després n'han sortit d'altres. S'ha remarcat el tema de la resiliència com el factor de que davant d'una dificultat tu puguis adaptar-te,